হেল্ল' বন্ধুসকল আজি মই যি ক'ম যে পি এম কিষাণৰ কাৰণে নতুনকৈ আবেদন কেনেকৈ কৰিব পাৰে যিসকল কিষাণে নতুন আবেদন কৰা নাই বা আবেদন কৰিব বিচাৰিছে তেওঁ তেখেতসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব নতুনকৈ মুকলি হৈছে পি এম কিষাণৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন তো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰণে আপোনালোকক যাব লাগিব C S C V L ইত তো C S C V L E নোযোৱাকৈ যদি আপোনালোকৰ হাতত C S C I D থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে ঘৰতে বহি অনলাইনত এপ্লাই কৰিব পাৰিব পি এম কিষাণৰ আবেদন তো ইয়াৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে ফাৰ্ষ্টত যাব লাগিব আপোনাৰ মোবাইলৰ ফোনৰ বা ডেস্কটপৰ যিকোনো এখন ব্ৰাউজাৰত মই মোৰ ক্ৰম ব্ৰাউজাৰখন অ'পেন কৰি লৈছোঁ ইয়াতে চাৰ্চ কৰিব লাগিব আপোনালোকে জাষ্ট পি এম কিষাণ বুলি চাৰ্চ কৰিব তো মই চাৰ্চ কিষাণ বুলি চাৰ্চ কৰিলোঁ চাওক ইয়াতে ফাৰ্ষ্টতে এখন লিংক আহিছে P P M Kisan dot group dot in তো এইখনে official official website P P M কিষাণৰ তো এইখনত ক্লিক কৰিলোঁ মই ইয়াৰ পিছত চাব আপোনালোকে পি এম কিষাণৰ ইণ্টাৰফেচখন ওলাই গৈছে ৱেবছাইটৰ তো ইয়াত আপোনালোকে আপোনালোকে বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছ চেক কৰিব পাৰে যে আপোনালোকৰ কোনখন গাঁৱত পৰিছে আপোনালোকৰ পি এম কিষাণৰ ডাটা এণ্ট্ৰি ক'ত পৰিছে বা কিবা কিবি ইয়াতে আপোনালোকে তিনিটা অপশ্যনত চেক কৰিব পাৰে আধাৰ আৰু একাউণ্টছ নাম্বাৰ মোবাইল নাম্বাৰ দি চেক কৰিলে আপোনালোকে ষ্টেটমেণ্ট এটা পাব ষ্টেটমেণ্টটো ইয়াৰ পৰা ওলাই ল'ব পাৰিব তো মই এইটো দেখুওৱা নাই কাৰণটো বেলেগৰ কাৰণে এটা ল'ব খুজিছোঁ তো আপোনালোকে তাৰপিছত পাব যে ইয়াত আছে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন তো ইয়াত ক্লিক কৰিলে ইয়াত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে চাব যে নিউ ফাৰ্মাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্মখন আহিছে তো ইয়াতে মই নকৰোঁ তো ইয়াত বেক কৰিলোঁ মই ইয়াৰ পিছত চাব আপোনালোকে ইয়াতে থ্ৰী ডট আছে থ্ৰী ডট ক্লিক কৰি কিনে চি এছ চি লগ ইনত ক্লিক কৰিব যদি আপোনালোকৰ হাতত C S C I D আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এইখন ফৰ্ম ঘৰতে বহি আবেদন কৰিব পাৰিব তো ইয়াত মই যিহেতু মোবাইলত কৰি আছোঁ তো ইয়াত C S C I D নাই মোৰ হাতত তো আপোনালোকৰ যদি C S C I D থাকে তেনেহ'লে ইয়াত লগ ইন কৰি কিনে আপোনালোকে আবেদনখন সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব থেংক ইউ গাইজ